În seara asta o să-ți filozofez despre a filozofa. Ehm, cred că toate verbele le-aș uh, încadra în uh, acest verb, a filozofa, pentru, chiar și cele de acțiune, pentru că dacă stau să mă gândesc, uh, un partid politic se bazează pe o filozofie, o școală se bazează pe o filozofie, o mentalitate a unui om se bazează pe o filozofie. Când tu acționezi și vrei să faci ceva, acționezi în funcție de o anumită filozofie, mică, mare, ă, bogată, săracă și așa mai departe. Și ca să filozofez despre a filozofa e destul de greu, însă după tot ce s-a întâmplat ă, zilele astea de doliu, ă, național și un doliu sufletesc. Um, probabil că acum pentru mine cel mai important este să filozofez despre iubire. Um, filozofia, adică cea mai profundă a mea, este iubirea și acceptarea. Și putem să ne trimitem unul altuia indiferent că suntem de acord sau nu cu celălalt, o, un gând bun de acceptare și de iubire. Asta e filozofia mea. A ta care este? Ciao!